Hola mi gente de mi canal, ¿cómo están? Bueno, les tengo una sorpresa. Me estoy yendo a hacer una trilla, no sé cómo se diría en castellano español, porque me he olvidado, pero es un paseo a un parque aquí muy bonito que me han dicho. Así que vamos a conocer un lugar que se llama El Hueco del Padre, que, es, que tiene una caída de agua, así que les voy a mostrar todo. No les voy a dar mucha cosa, no aquí, mucha información, no, porque no quiero matar toda esa intriga que ustedes tienen, ¿no? Así que ya saben, tienen que asistir este video, verlo, acompáñenme. Ya yo estoy saliendo aquí, son las 6 y 10, tengo que ir corriendo porque a las 7 en punto salimos, nos vamos en una van, así que espero de verdad que les guste este video. No se olviden de dejar su like, de suscribirse a mi canal que no cuesta nada y de seguirme en mis redes sociales que creo que lo voy a dejar aquí mi Instagram o aquí, no sé por dónde, pero estén atentos. Así que vamos con esta aventura. bueno, mi gente, ya yo aquí saliendo, yendo, porque para que no me dejen, eh, ya todo está listo. Mochila, agua esencial para hacer estas caminatas. Estoy llevando dos litros porque la primera vez que fui no llevé agua. Protector solar por si hace, por si está el sol radiante, pero ahorita como vemos no está tanto. Eh, unas gafitas y otras cosas. Así que les voy mostrando un poquito, pero me tengo que apresurar. Y aquí los domingos es muerto, súper silencio. Por ejemplo, ahorita esa avenida que vamos a llegar es como una de las principales, o sea, vivo en el centro y van a ver que no hay absolutamente nada. solamente las palomas. Este es el centro. Domingo es, <laughs> parece un día de, o sea, es un desierto. En esta, la plaza, aquí es donde vamos a esperar el, la van que nos va a llevar. Y listo. Esta es la avenida Visconde de Guarapuava. Es ese señor de Vieron, casi no hay un alma. <laughs> a ver, ahora a localizar y ver observar. No veo a nadie. Y bueno, mi gente, acabamos de llegar. Estamos acá, se llama Buraco do Padre. Es un parque de aquí que queda dentro del estado de Paraná. Y vamos a comenzar. Está un poco frío. Me gusta así, que no llueva está bien. Y a ver, vamos a ver las imágenes que les tengo preparadas a ustedes. Espero que de verdad les guste. Y vamos. entonces ya comenzamos estamos subiendo y a ver cómo nos ven esta trilla deporte es bueno hacer muy bueno hay que tener mucha resistencia mi gente cansado pero vean esta hermosura este paisaje vean miren estas piedras de hermosa. Y continuamos. novembro. Ele me chamou pra... Tipo, assim, tem que colocar Tem que colocar tudo? Tem que preencher tudo direito? Isso, esse quadro clínico aqui é importante, galera. O quê? Daí, é, o contato de alguém que não esteja... Cavidade de caverna. E esse ambiente, ele é muito sensível. Se a gente pensar pelo lado científico também, ele é muito importante, né? que a gente visitar essa cavidade natural é como se a gente estivesse visitando a história de formação da nossa região. Então a gente já teve um breve, breve histórico de depredação antes, as pessoas acabaram riscando as paredes, deixando muito lixo lá dentro da fenda, usando até mesmo a fenda como banheiro, tá? Então o parque junto com o GUP, que é um grupo universitário de pesquisas espeleológicas, né? Então eles estudam cavernas, viram a necessidade de fazer um plano de manejo. Então hoje a gente tem uma capacidade correta de pessoas para pôr lá dentro da fenda, para que a gente não prejudique mais esse ambiente e continue mantendo aí ele da forma que ele deve ser, tá? A gente tem algumas regras lá para dentro da fenda, então a gente tem que diminuir ao máximo nossos ruídos cavernícolas, sulcos verticais, que é o local perfeito que a água achou para escorrer, tá? Panelas formadas por gotejamento contínuo, escalopes mostram pra gente as concavidades, as feições nas paredes. Isso vai indicar como que eram as antigas marés e que no fósseis, tá? Isso que denunciou para nós que aqui era fundo de mar, então, equinofosses é o caminho de um animal, né? Também os principais animais que a gente encontra na fenda, aranha, grilo cavernícola e o Então, eles fazem todo o seu ciclo de vida lá dentro, eles têm adaptações para viver nesse ambiente, tá? O grilo, por exemplo, não tem asas, que ele não precisa efetuar voos. O opilião, ele é um parente da aranha, tá? Ele é inofensivo para nós, ele tem mecanismo de defesa se fingir de morto, então é provável que a gente veja ele bem paradinho. E a aranha também não vai ter nenhum prejuízo para nós. Eu só peço para que ninguém toque nas paredes, porque pode ter outros tipos de animais lá dentro. E até mesmo esses animais, né? Então, para ter tudo tranquilo, a gente vai ter esse cuidado. E também temos o nosso famoso andorinhão de colhera falha. Então, essa ave, ela vive aqui no parque, faz seus ninhos dentro da fenda, e dentro da furna lá da cachoeira principal. Vamos para começar. Tô vendo que meu book. Ô, Cairo, só ia segurando o fio, né? Sim, eu ia ver o fio no noa. Eu queria ver o fio no também. nossa criança, tá? É YouTube, é A gente consegue ver exatamente o gosto das fotos. Perfeito, já foi mapeado esse cantinho aqui, tá? O pessoal já entrou aí pra ver. Tem 6 metros de extensão. E a gente brinca que é a toca da onça, tá? Porque pra entrar aí só se for rastejando, né? Se a gente reparar que tudo isso é uma foto aqui. Então isso daqui a alguns milhares de anos vai se tornar uma rocha. A tendência da nossa fenda é abrir ainda mais o seu teto, né? E depositar ainda mais areia aqui no chão vocês já vão conseguir ver. Se vocês repararem nas rochas, toda, todas essas marcas tá, são escalopes, mostram pra gente como eram as direções das marés. A tendência da nossa Que linda. É legal que dá pra vocês verem, tipo, muito lindo. Assim, Aqui você já consegue ver o primeiro condomínio das aranhas. Então, tudo isso que está pendurado são casulos, tá? Gente, morro de medo de aranha. <laughs> Elas são pequenas, os opiniões são um pouquinho maiores, mas elas são difíceis. Cobra não morre. Não. Às vezes pode acontecer, né, de entrar uma ou outra, mas a gente tira elas. Ai, ah, Sem agredi-las. <laughs> Importante. Só para ter segurança. Vocês já conseguem ver as rachaduras laterais, né? A gente está no desnível de 30 metros, então parece que somos tão feios. Uhum. vai ter Os passarinhos já saíram, se vai ter algum outro. Ali um opinião pequeno. Depois eu consigo mostrar outro para vocês. Espelhotemas, ali tem mais um opilião e o grilo caverninho. Tem um escorpião aqui dentro. Às vezes encontra lacraia também, que é... Lacraia? Olha, amiga. Ela é venenosa, né? mas é, é predador deles. própria. Tem, sempre tem. Sempre entra um bichinho E come, né? Então, por isso que a gente não tem a formação de uma estalactite, né? Se a gente tivesse apenas um ponto, provavelmente a gente teria. Imagina isso, tipo, eu soy no mesmo. Y como vieron mi gente, este lugar es hermoso. Lo que estaba diciendo eh, nuestro guía era que esto era el fondo del mar antes. y nos estaba mostrando cómo se ha ido eh, perfeccionando y, todo esto está conservado. Es un parque, eh, conservatorio, no es un parque del gobierno, sino es un parque privado, ¿no? Es hermoso. Y encontramos una cascada, no sé cómo se llamará, entonces vamos a bajar ahora como vieron, bueno, ya subimos. Eh, pueden apreciar ahí que ya eso es... Si te caes, te caes, así que tienes que tener cuidado. Y escuchen el sonido del cayendo del agua. No sé cómo se le dirá ya. Aquí se le dice cachuera. Ya yo me olvidé como se dice en, español. no es catarata, ¿no? En fin, ya me olvidé creo que es cascada, algo así, pues Entonces mi gente, ese fue el video de hoy. Eh, lo que hicimos fue la trilla da fenda. Eh, entonces, aquí acaba este video. No se pierdan el otro que viene, que el otro video es sobre... Eh, vamos a conocer el buraco Buraco tu Padre, que es una cosa hermosa que no les voy a contar mucho, así que vayan allá, dejen sus comentarios. Muchas gracias por ver este video, no se olviden dejar su like, de suscribirse a mi canal que ayuda muchísimo.